Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Disney oyun vakti gününe hoş geldiniz ve bugün sizlerle harika, efsane Arabalar 3 devi de her neyse onun bir yarışını oynayacağız ve çok havalı görünüyor ve grafikler de hoş ve hadi oynayalım. Play. Hmm. Ben Şimşek McQueen'i seçiyorum. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hadi bakalım. Bu arada Disney Games'i bilirsiniz. Öyle harika oyunlar yapıyorlar. Ve ben de bu oyunu oynamaya karar verdim. Çekecek oyun yok. O yüzden bunu seçtim. Çünkü Cenker yani Disney hayranları. Hadi bakalım. Ah! challenge. Ama benim ezip geçtiler ya. Hayır. challenge! Lan bitişe geçemiyorum. Bitiş. Oynama güzel yine Sanırsam bu oyunda çalışmaya ihtiyacım var. Ben ben kolayım oyunları oynamayı iyi biliyorum. Kaldım burada. Drift Challenge. yıldırım, yıldırım. Şimşek mi? Tamam. Yalnız her tarafı mahvettim şu anda. Yay! Shy Jenker style. Woo! Bir. Ha yıldırımları kaplıyormuş. Niye tamam o zaman kapayım ben. Yalnız bana yaklaşıyorlar. Ve şu an engeller var karşımda. Yol yok, yol. Bir doğru düzgün yapamadım. Eee sıkıştım. Tamam kurtuldum. O yıldırım benim olacak. Duydun mu beni? Beni bekle yıldırım. Heh kaptım. Şimdi parayı kapacağız. Şimşek dolar. Aha. Ben bu yarışta uzmanım baby. parayı kaybettim. Ama gene de süper oyun. Süper. Ha neyse şu kalan kutuyu içeyim bari ben. Yalnız ben gittikçe hızlanıyorum. Niye bir şey vermedi acaba? Woo! Size şov yapıyorum. Bu oyunda olmak isterdim ben de. Şimşek McQueen olmayı hayal ediyorum. Spot ışıkları. Aha! Vay ha. Drop challenge baby. Drift. Drop değil. Drop berabere kalmak demek. Ya Her neyse. Yarışçı Sezer burada. Hash, bu arada hashtag Disney gücü nokta hashtag Disney gücü yazın. Yani lütfen. Şu sembolü gördünüz mü? Efsanevi sembol son bir drift ve videoyu bitireceğiz. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle Disney oyunu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, şurada iki tane çıkan videoya tıklamayı da unutmayın. Ve bu arada arabalar 3'e gittiniz değil mi? Ben gittim. Ve çok eğlenceliydi. Ve birçok Disney filmi seviyorum. Hepsini seviyorum. Hem My Little Pony Super izlemeyi unutmayın. Ben birazcık unuttum ama hepsini izleyeceğim. Ve yakında gelecek olan bölüm tüm 14 evrenlerin savaş turnuvaları olacak. Ne baya eğlenceli. Tüm Disney hayranları şu an heyecanlanıyordu. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hmm, bir de şuradaki iki tane çıkan videoyu önceki ve sonradaki rastgeleyi koyacağım ve şuraya da abone ol tuşu. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve Hepinize Disney günü ve bay bay.